Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau devlog consacré aujourd'hui au web communautaire, la ville d'Aran. Aran peut accueillir jusqu'à 4 joueurs. Vous pourrez dans cette ville personnaliser votre taverne, mais également visiter la taverne des autres joueurs. Vous pourrez aussi lancer une partie d'Empire Live en matchmaking, avec vos amis ou bien d'autres joueurs, et également discuter grâce au chat. La taverne est votre QG. C'est ici que votre armée pourra se reposer entre deux parties d'Empire Live. Vous pourrez la personnaliser grâce à l'or et aux objets que vous remporterez lors de vos parties. Il sera également possible d'agrandir votre taverne en débloquant de nouvelles salles. Cet or vous permettra d'aller voir les nombreux marchands d'Aran qui vous proposeront plus de 130 objets pour faire de votre taverne la plus belle d'Empire Live. Il y a 8 marchands à Aran, chacun ayant sa spécialité. Du marchand d'armes au simple vendeur de meubles, vous pourrez personnaliser votre taverne comme bon vous semble. Vous pourrez également leur vendre les objets que vous ne voulez plus afin de vider votre inventaire et pouvoir acheter les objets que vous désirez. Lorsque vous aurez fini d'équiper votre taverne, vous pourrez aller rendre visite à Alberic Goodworth, le dernier maître des talents connus d'Aran. Il vous permettra de personnaliser les talents de votre héros, mais également de vos unités. Beaucoup de choses sont encore à venir, comme une salle réservée aux trophées, ainsi qu'un système de quêtes, et plus encore. Mais nous vous parlerons de tout ça dans un prochain devlog. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour discuter de ces nouvelles fonctionnalités, vous retrouverez le lien dans la description. Merci à vous et à bientôt.